бародарон азиз мо шаҳри бохтар омадем қурғонтепа документош 2023 сол 2023 ё ҳамашака 110 кубан скутеро нав нав тамошо кунед хулос бародарон азиз тарафи душанбе шаҳри тус бепул мақсад ина дастакаш бепул будааст ҳамиҷа панҷ роиш кардем вай гуфт ки барои падармас сурпризе хая дуок набаса гуфт шумо да нишон дода ҳайката нишон метем шуно завазӣ кардаина ҳайката нишон метем шумо ҳайкунена акабад и шид дорад ассалому алайкум мардони азиз ба шумо як сехи дарвозаҳои пластикиро тавсия мекунем ба нархи дастрас ин пластикмон эколине 500 сомон квадраташ ролефрас коричневи свет 700 сомон квадраташ установкаш ҳамаш дарониш ролефлас инаш 600 сомон установка даставкаш ҳамаш ҳаст маъино боша барои криша любой намуд квадраташ даркор бошад светошам даркор бошад ва ҳамаш моро тайёр карда медиҳад сеҳи атай боҳодор аст инҳо бошанд барои масҷид кувадашам инам ҳафта сомон гурда часпонида установ карда мета шиша пиша ручкаш ҳамаш дазонша марҳамат кунен ҳама ҷо ба доставка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаӣ карда иншоалло баракат ёбем ассалому алайкум подписчикҳои калхозоботтв бародарон азиз имрӯз мо ду забон қатъи гап мезанем узбекӣ қатъи тоҷикӣ агар шумо хоҳед узбекӣ ҳам иншоалло гап зада мерем нафақат тоҷикистон мора ӯзбекистон дигар давлатҳо ҳам тамошо мекунанд барои ҳамон фаҳмидан ва ё ӯзбекӣ ҳам тоҷикӣ ҳам гап зада мерем иншоалло бародаран азиз мо шаҳри бохтар омадем қурғонтепа азиз биродарлар mana bugungi yangi yuklarimiz keldi skuter ishqibozlari xudo xohlasa sizlarga yaxshi yaxshi syomkalarda olib boramiz бародарон азиз видеоро то охирша тамошо кунед саросима нашуда иншоалло боромо нав омадагӣ барои шумо абзоре шуру мекунем борои нав сезонш омад бародарон азиз марҳамат скутерро тамошо мекунед ҳозир салому алайкум созе бародар тенҷа саломат аҳвононаст мондаи коро ина бародарон азиз боромо нав омадай ина шумода як такта нишон метаед нархоша чанд куба чӣ хелай инам акамшон худо хаст шумода мефаҳмона ина боромо иншоалло ки расидан ҳамаш солошо наванд 2023 документош да наистагиан ҳамаш документ доран ҳуҷҷатҳо ҳастан документош 2023 сол 2023 сол мардони азиз тамошо кунед 2023 йил аз биродарлар янги чиққан скутерлар и корея хитоя гуанҷо ҳамаса янга падсалафан падсалафан хуло холаса келиштаанат арзоро хуб нархармат шур берамыз иншоалло бардорон азиз ина тамошо кунем видеора шумода нишон медиҳем ака ё чанд кубан ё ҳамаш ака 10 кубан агар одамо ки бидан бо борои пешнада 125 куба бодоштем агар ки бигӯян 125 куба дар кура оварда се насиб боша 15 мои апрелда бори нава мешава ака 125 кубам дорем иншоалло ё ина ҳамаш пробегошона нишон медем як нола номашда янг пачка мана пробеглариам тамошо қилилар 00 пробег янг под целлофан пачка ана ё масла пасла маш мондаги тайёра маш заваскои масла шрехтаги фақат ам бензин амҷа мерезем метем ҳай мекнам мераванд ҳам баъд акай дастсавка чӣ хел шидес сар дастсавка любой ҷорои мекунем ғарм нуробот кулоб восе хуҷанд душанбе аи тараф шаҳртуз калхозобод ҷое ки буган ҳамашаро мекунем иншоалло баъди дастсафкаш чӣ қадар пулаки бепул дастсафкаш пулаке агар чӣ кунан ана този ғарм рои карда истем панҷоа панҷо рои карда истем да панҷо панҷо сад симвай мета сад симай хел фаҳму агане кадом территория бошад фарқ надора панҷо панҷо дастсафкаш ҳаст ина бародарони азиз шумо да камтар сабуктар нағз мешавад мисол кадом тараф хоҳен дастсафка мекунад дастсафкаш нархаш панҷо панҷо будааст марҳамат касе хоҳишманд боша тамошо кунед ана ака нархоша гап занед нархош чӣ шидеса ака нархош ака ҳозир нархош ҳаштуним ҳазор сомон хай клиентҳо бобиён иншолло ки арзон кардан метаем ай номи каналмон кавхозобод теве биён иншолло бо арзон мешавам хел фаҳмо бардон азиз ина ҳаштуним ҳазор сомон скутеро нав нав тамошо кунед азиз биродарлар сакки ярмин сомон болаяпти ӯзбекистонда пулига агар бирга бир бўлса саккиз ярим миллион сум бўляпти mana aziz birodarlar tomosha qilinglar in ba prava hujjat darkor meshadi namashadi yo'da o'zirashda darkor nasa o'zirashda darkor nasa o'zirashda darkor nasa baro ki ham qagashdim prsidem raftem ay hamma joy ki joy ki darkor lozim bud prsidem o'zirashda yo'da qonun nabudasa ki sol darkor ay xolas birodar aziz ina in ba hujjat darkor nasa prosta ham ki ноболиғ бачаҳо ҳайл накардан мақсад мактаб бачаҳо ки эҳтиёҷ шудан дар кор рои правила қоидаро риоя кардан дар кор барои ҳамун эҳтиёҷ шудан дар кор ин ба ҳуҷҷат дар кор набудад бисёр кас комментария менависад ки ҳамин ба права дар кор ест ҳуҷҷат дар кор нест ёки нест ина бардон азиз шумо маълумоте иншоалло дода рафтистем ин ба ҳуҷҷат дар кор набудааст марҳамат беҳем ало харидокунӣ мешава иншоалло ҳашт ҳазору панҳсад сомонӣ бо айноми калхозоботеви беа бародарон азиз бо шумо даст китка арзонтар карда метаҳад дастсавкаш ҳама территорияи тоҷикистон ҳаст нархаш панҷоу панҷо дастсавкаш мисол дусад сому сесад сому раккирош мешавад папалам мисол яксад панҷо сомони папалам карда шуро мегирем тарафои душанбе то шаҳри туз ай тараф бепул бепул тарафи душанбе шаҳри туз бепул тарафои кулобчиклоб ҳамаш уа уа дастсавка сумасум қатеда панҷо панҷо насиб иншолло ки агар не ита шартуз боша қабадеон гароти вош бепул о бепул то аму шартуз ана уҷа қумсангир пиан чи ака қумсангир пиан ана уҷа сумқатя уҷа сумқатя хулас бародарон азиз тарафи душанбе шаҳри туз бепул мақсад ина дастакаш бепул будааст марҳамат бемаълон харидорӣ кунед иншоалло нархи дастрас хуб акаҷон ё светошон нархшон фарқ мекунад ё фарқ намекунад ҳама светош ҳастай э, ҳамҷа чор светае ҳама светош ҳаст ягон мисол клиентҳо бигӯянд ки сирх дар кура ки хеле камбуди нест ҳамаш ҳастай нархҳошон ҳамаш яган яхена ина бародар аз чор хел свет будааст ҳамаш яхел нархҳошон сиёҳ кабуд сирх металлика металлика ина аз бародар нархлари фарқ мада бир хел qaysi svet kerak bo'lsa marhamat o'zlaring kelib tanlab olinglar dushanbedan shahrituzgacha dastavkasi bepul misol dushanbe bo'lsa dushanbega bepul shahrituz qabardyon ishbek bepul dastavkasi marhamat aziz birodarlar ho'p aka ira расходы чхела бад расходы ё ака 100 километрда diletirmay qiladi dil litr diletirmay aziz birodarlar 100 kilometrga 2 litr benzin yeydi моторш 110 куба ҳа 110 куба ина мардон азиз бирӯзи олик нархш 8000 сомонӣ ӯзбек пулига ӯзбекистони пулига 8 миллион сум боларкан марҳамат аз биродарлар шахсоне ки занг задан пирсидан ака барои чӣ дар дигар ҷо 6000 шумода 8000 ёки бори пештара 8200 ё ҳозир 8000 шидан ба чӣ хотир ай шумо қимат ай ба хотире ки ана ё 2023 сола нава вай шумо гуфтедсан 6000 сумо ва ё 2007 2008 не ки ҳамора мегӯянд ки 2012 мегӯянд не ки дуруға яка 2007 сол ва ёра қариб 13 14 сол ҳай кагян омарда иҷа сабиятшон кадагян ё у хеле нестан ё ҳамаш заватско ина ҳами хел меоя ба ин хотир ё қиматан ё чизи навн ҳайкагинес ана пробегоша нишон додем ҳуҷҷатоша нишон додем дидем ба ҳамин хотир и чиз қимата мисол касе харидоре бошад якам солша пурса чандам сола хе одам мефаҳмидаги сразу мефаҳмада и чиз чизи нава ба ҳамин хотир қиматтар аа фаҳмам шахсоне ки харидорӣ кунанд шумода чӣ хел пулашон партоед ака ягон карта аст о карта дорем агар ки баё дар ҳамин тоҷикистон бошанд метавонанд ки душанбеси дида партоянд ана шахсоне ки бид ки айрасия хайридан айрасия сума дар ҳамин карта роӣ карданд айрасия сума партотанд мо айҷа хонаашон роӣ кардем равон кардена ана бо ҳозир бисёр падарашон тоба кардесан падарка кардесан хели вариант шидагиана қариба чор панҷ кас ин ҳамин дуруг набошад се рӯз пеш я бародар ай россия ай москва сум шаролӣ кард худаш ай ҳамҷа панҷ роиш кардем вай гуфт ки барои падар ма сюрприза хая дуок набаса гуфт хайр роӣ кардем панҷ бурданша панҷ бурдан ина бародар азиз бу агар падартон дам хеле скуте соғо карда падарки карда небошем экана мешини ду литр бензина сад километр мақсад ду литр бензин бреза фромӯш мекуна кай рехтагиша марҳамат касе хоҳишманд боша ман ҳама занг зада муроҷиат кунед мешавам бародарон азиз ҳозир ҳамин скутера шумо да нишон дода ҳайката нишон метаем ишонро завази карда коркуниша ҳайкуниша чӣ хел кор мекунад нишон метаем видео тамошоша тамошо кунем қана хуб чӣ қамз мешика хоб кетти гум масалан аз бародарлар ҳозир мана ҳайда корсата ҳама завади қилиб тамошо кӯдилар бародарон азиз бо як гапа гузашта мерем ҳамин скутер ҳоли стартираш сайдин кераги нест клема аст ҳам клемара ин мекунем да тайна ми я масса аст я масса да сайдиш мекунем тамома у видео дам гуфта гузашта рафта будем барои ҳамин як педал қати завати мекунем шумо дам нишон медем я мардона азиз тамоша кунем атора камтар гарм када мегирема ина мардона корпини скутера тамо як бор дига гузашта гапа гузашта рафта мерем ҳоли ин бас ҳуҷҷат дар кор набудааст пака времени ҳуҷҷат дар кор набудааст мумкин оянда дабо ҳуҷҷат бояд букунам мардумо агар бикорта шавуд ягон қонуни нав буда иншоалло бо ҳуҷҷатҳои нав мекуна рава дар кор боша мардон азиз ина ҳайкада нишон метаишумо ҳайкунаа خودش چیله خودش خودش چه که روز سیگار بختنم های نمیکنم آها آره بابا های طرف بتون سو بایو میفهماندا او اگر چون خریدار گیرتنه باشن بیان های کدا به مالو بروانا چیکنن اینجا های میکنن تدون سرچ معقول هست ان شاء الله کی معقول شون شام بگیرم میرم اکا بعد این شید داره شید شید داره اکا مثال کسبگا کی ما دا شید چمونده بته на ҳами ҷо хидмонда бозор аст нахи айнахи рафта гирифта оварда мечаскона метача ай шоти худа то месави ки худашо мехарам ай худашо мехарам 50 сомона а 50 сомона мардан азиз ина тамошо кунед касе дар хоҳишман боша ши дар кор боша марҳамат 50 сомон буда айнахи харида меёра часпонда мета марҳамат ай шоти худатоне ки бародарон азиз агар видеомон маъқул шуда боша якта подписка лайка фаромӯш накунед манзили мо шаҳри бохтар қарибои пушти қала марҳамат кӯчаи ҷалилов дар рӯи экран рақамошон ҳаст бе маълол занг зада муроҷиат кирда мешавад бародарон азиз хушомадед ба канали колхозобод тв